Aí, ó. Nossa. Sambou pra mim. E eu ali, pô. E eu ali no meio da porra, que essa porra vai pegar. vou pegar, velho. Tá sou Joe, sou Joe. Tá no, tá no azul. Foi no cu. Meu Deus. É, fiquei Opa. confuso. Fiquei confuso. fiquei confuso. Caralho, essa é minha. agora, Eu fiquei confuso.